皆様こんにちは本日はですねこのボディの綺麗なね水玉ができるぐらいの撥水コードをちょっとやってみたいと思いますが実はですねこの水玉こうやってね新車のうちとかはねとっても綺麗にね弾いてくれるんですがいつの日かこのね水玉もできなくなってしまいますねねでもねこれね実は簡単にね作り出すことができるので本日は その施工をねやってみたいと思いますでねこの水玉っていうのはね実はとっても重要な役割があってこういうふうに水玉になってくれるとですねこう垂れる時なんかにですね砂ぼこりをですね一緒にね洗い流してくれるんですよねこれねこういうふうにね垂れるでしょコロコロコロって水がねこんな感じでこの時にね砂を一緒に連れてってくれるんですよなのでね自動車のボディっていうのはねやっぱりね こういうふうにね玉になるぐらいのね撥水コードがされてるとね非常に長い間ね綺麗に使えますので私のね実際これもうねボディはね20年経っておりますがまだピッカピカでございますのでこれね実は簡単な方法で実現できるんですの今からご紹介する方法はですねお気に入りのですねワックスをかけた後からでもできますのででねやっぱこだわりでですね ツヤとかですね色合いなんかをですね重視してワックスを選んでらっしゃる方もいると思われますのでそのワックスプラスアルファのこの撥水コート術でですねよりボディが輝いてですねプロテクションを強力にすることができますので、はい、それではやってみましょうそれではですねここから このボディの上に乗ったですね砂落としをねまずやってみたいと思いますでねこれね以前ご紹介いたしましたがこの加圧式のね農薬散布用のこの人力ポンプでございますがこれ非常にですね綺麗なミストをね出してくれるんでこのミストをね使うとねあの砂ぼこりに染みてくれるんですよでね非常に砂ぼこりに染みるもんですからねあのボディにね 傷をつけにくくなりますのででこのようにねこうやって加圧していただいてですねでねこのノズルでねこのまずはミスト噴射をしていただきますやってみましょうこれねこうやってねわーっとねもうミスト噴射してくださいこれねボトルは4リッターなんですけどねあの4リッターでねほんとね自動車ってね洗車できちゃうぐらい なんですよ水ねもったいないのでこうやってね4リッター分ぐらいでやってあげればほんとねお得にね洗車できますのでねでねこうやってねまずはミストをねこうやって拭いていただくんですねはいそれでねあとはねいつもご紹介しているこのショップタオルでねこのミスト噴射したボディをね軽くねこうやってね撫でるように拭いていただくんですよでそうするとねもうねこのミストがね砂にきれいにね 染みてくれるんであとはねこう拭き取ったらまたね面を変えていただいてこのようにねさーさーっとねこのまずは砂ぼこりを取っていただくんですねもう簡単にねあの傷の原因となるね細かい砂がねまず第一段階としてねパッと取れますのでねはいでね完全に拭き取る必要ないですよこうやってねあの 砂拭き取ったらもうそのままでねまずはこんな感じでザーッとね拭いていただいて一回ねあの砂ぼこりを取っていただいたらですね今度はあのここからねボディシャンプーやられてもいいですし砂ぼこりさを落としていただければ大きくね傷をつけることがないんですよでこのとりあえずはまずは細かい砂を落とすということですねでそれには非常にミストが効きますよということですね はい、でここで、まあ、ボディシャンプーが終わったり、まあ、ボディシャンプーかけなくてもね綺麗だったらここでもう一回ですねこのミストを拭いてくださいでねボディをねこんな感じでね浸すって感じなんですね今度はねこんな感じでもう普通に今度はまたボディをちょっと水で濡らすって感じでございますねはいでね次に 何をやるかというとですねこれでございますいつもご紹介しているシリコンスプレーでございますがこれ綺麗になったねボディの上にこいつを振りかけるんでございますがでねこいつをね伸ばすためにね今水を塗ったんですねでどういうふうにねこつ使うかというと5 0センチぐらい離していただいて軽くですねこんな感じでボディ全体にこのシリコンスプレーをかけてあげるんですねはいもうこんなぐらいで構いません でねこのようにシリコンをですね少し振りかけた状態で今度はこのショップタオルでですねこの水とシリコンをブレンドしてですねこうやって拭いてあげるんですねこれ、まあ、自動的にですね上に乗ったシリコンがですね水とブレンドされてよく伸びますので,、はい、でね、こうやってね綺麗にね今塗ったですねシリコンをこんな感じで伸ばしていただくんですね そうすることでねまんべんなくねボディにねシリコンがね染み渡るんですよでねこれねもう簡単にねシリコンはねこの水と一緒になって伸びてくれますのででねボディにね綺麗にねあのシリコンがねまんべんなくムラなくこうくっついてくれるんでもう本当にね普通にねもう砂が乗ってない状態なのであの心置きなくこのようにまんべんなくね とにかくねこれはね砂をどけてからじゃないとねいけませんよしっかりねあの砂をご自身の方法で構いませんのでどけていただいてはい、で実はですねもうこれでねこの撥水コート済んじゃったんですよこんだけのことなんですねそれでこのシリコンってね今これクレさんのねシリコンスプレー使いましたけどこれね例えばいつもねこれご紹介してるこのクレのルークスっていうね ヘッドライトの黄ばみでおなじみのルクスでございますけどもこれなんかもねここね裏見ていただくとねここにねほら合成ワックスカルナバワックスシリコンオイルって書いてあるでしょでねこのシリコンというのはですねやはりあの基本的にはですね最近ではもうほとんど材料の中にですね入っておりましてで、まあ、原料となるのはねこんなようなものなんですけどねこれ新越シリコンって会社のですねあの高純度のまあそれ、えー、用に作られた あのー、シリコンなんでございますけどねこれねでこれあの塗料なんかに混ぜてねあのシリコンの力を持ってあの塗料をですね長い間耐候性を保とうというのあのバーにも使えますので、ね、非常にシリコンというのは塗膜に対してもこの使っていただくとですねあの優しいでございますので溶剤入っておりませんのでね一切それでね もともとねそのワックスっていうのはね、あのー、炭化水素とかねカルボン酸っていった有機物の油がベースになっておりますけどね、まあ、あのカルナバとかねパラフィンとかねそんな感じでございますけどもどうしてもですね単独だとねやっぱり撥水性がねいまいちなんですよで汚れのね防止効果っていうのがちょっと弱かったりだとか やっぱりあの何回も何回もね塗らないと綺麗になってこないもんですからねで劣化もやっぱりちょっと早めなのでどうしてもねこのシリコンをね混ぜてですね使いやすくする場合なんかにねシリコンを混ぜるとですね非常にワックスも伸びが良くなってあの塗りやすくなるもんですからねでシリコンというのはですねもう最近のワックス系のものにねかなりもう 幅広くあのワックスだけじゃなくてコーティングなんかねシリコンレジンだとかねそれからシリコンオリコマーとかねまあその手のですねあの超高級なねあのボディコート剤もこのシリコンというものですね使って実現されてる、まあ、塗料本体もですねこのシリコンによって耐候性を高めているというですね非常に魔法のようなシリコンスプレーでございますが、まあ、 こういうね、まあ、あの原料原料をですね直接使っていただいてもこの今日本日ですねやった施工はいいのでございますけども、まあ、簡単にね皆さんお手軽に最初にやってみたいなって方はですねこのシリコンスプレーを利用なさるとですね非常に簡単にですね実現することができますはいそれではですね今この施工したところにですねこの また水を吹いてみたいと思いますどれぐらい撥水効果が出ているかっていうのをですね見ていただくと面白いですよやってますわかりますかねこれねたまたまになるでしょうたまたまになっちゃうんですよ という間にこのように水がですね落ちてくるんですねこれぐらいすごい撥水効果がシリコンにはございますでねシリコンはねあのピッチとかねタールを溶かしてくれるんですよこれねもともとピッチタールっていうのは油ですのでこのシリコンの油がですねピッチタールに染み込んでくれてですね 結局は仲良しになって落としてくれるという役割もありますのでシリコンを使うとですねボディを吹いてるとね気になることが1つだけあるんですよ茶色くなってくるんですねでボディにうっすらとついてるピッチタオルを全部ですね溶かしてくれるんですねこのピッチタオルをですね溶かしてくれるのでボディを拭いてるとですね茶色くなってきますよあのショップタオルがでねショップタオルが茶色くなったらねピッチタオルがねうまく取れてると思ってください ー、とにかくねもうこんなねたまたまのね水がすぐに実現できますのでね非常にですね撥水効果の高いそれとですねあの細かいね仮に傷があったとしたらですねシリコンがその傷にね染み込んでくれてでその光のね乱反射を防ぐのでもう傷がついちゃったよって時でも その傷をね一時的にね埋めてくれますので非常に輝きが増すんですねねあのねすぐにねこのこれぐらいの水でもあっという間にねもう弾いてくれますので理想的なんですねこの撥水効果をシリコンが出してくれますこれはあのいつもお使いのねワックスをかけた後にやっていただいてもさらにその ワックスの上にですねシリコンが乗っかってもうビッカビカになりますよねワックスはあの当然ねあの超高級車をお持ちの方なんかはねあの色とかねやっぱりこの色が深くね出てくれるいいワックスがあるんだよっつってねそのカルナバ系のワックスを使う方もたくさんいらっしゃると思いますんでそこから考えればですねそのワックスの上にこのシリコンをですねさらにこのように軽くですね先ほどやったように 水の上からかけていただいて伸ばしていただいてワックスプラスシリコンでいくとですねあのカルナワ系のワックスでもですね深い色合いととてつもない艶がですね蘇りますのでぜひお試しいただくといいかもしれませんまあとにかくねこの新車の時のこの綺麗なですね水玉 思い出していただいてですねこうやってやれば簡単にですねこの水玉が復活できるぞということでございます以上熱いことをやってみましたありがとうございました